Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui. No vídeo anterior a gente viu aquele foguete ali. Não sei para que, serve, o que, que faz. Mas vamos lá. Vamos prosseguir aí, talvez a gente vai lançar esse foguete. Esses lasers aqui, pelo que eu me lembro, eles ativam aquelas armas automáticas. vai eu. As pessoas vão matar os alienígenas. Quase que eu morri. A ré desse negócio aqui é muito devagar. Parece uma peça de propulsão de foguete. Deixa eu pegar aqui a munição. are dead, Freeman. Você está morto, Freeman. Foi uma mensagem direta pra gente. Cara, achei que o bicho estava morto. Nossa, dá muito dano. Tá, vamos continuar, porque, caramba, achei que estava morto o bicho ali fui pra cima dele, acabei tomando um dano do caramba. O cara tá com lança míssel cara. Ainda bem que ele é lerdo, né? devagar aqui. Blood detected. ficar de olho nessas armadilhas porque são muitas. Nossa. Recuperar a vida aqui. Será que nessas caixas aqui tem alguma coisa? Joguei uma, um item novo aqui. Explosivo. Nossa, 25 de vida, cara. Vou acabar morrendo aqui. Algum bicho pulou ou tentou pular em mim. Caraca, onde o bicho tava? Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar essa parte aqui a pé. É porque eu já Vi ali a pontinha dele. Pensei que ele faria isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Não. Agora ferrou. É pra cá que eu tenho que vir? Acho que é pra cá então. cara, isso aqui não tá me cheirando muito bem. detected. Eu acho que eu matei. Ainda bem que tem um first aid aqui. abrir as caixas aqui, mas não tem nada. É, talvez daria acesso se eu tivesse usado, mas... Na dúvida, não morra. Tá, isso aqui me veio de uma hora meio útil, vamos ver. Caramba, o estouro é forte, hein? Tem uma arma aqui, acho que eu matei alguém. Vou descer. Acho que é tudo que tinha pra fazer por aqui. Aqui em cima eu já vi, ali não tinha nada, mas deixa eu só ter certeza. Agora vai ser aqui pra cima, a gente deve embocar pra lá, então eu vou ver esse lado aqui e esse lado aqui. Ok. Pra cá nada, nada, vamos descer aqui. não tinha visto essa escada que subia, não. Depois se a gente voltar, a gente vai voltar reto. Vai. Só pra ver se tem alguma coisa. É, tem. Vamos reto aqui que acho que a gente ganha mais. ação. Acho que teria cortado o caminho. ter que subir isso aqui pra mim reto, ou eu vou ter que subir aquilo ali pra mim descer, ou eu tenho que fazer nada disso. mais nada. Ah, é até que enfim, 100% de vida de novo. Aqui quebrou. Então lá para cima não é. Aqui para baixo não é. O carrinho então acho que já era. Vamos seguir a pé agora. E morreu. e tudo. Nossa, olha só quanta dinamite, velho. Acho que eu tive uma ideia. Sai, caixinha. Sai. Isso. Beleza. Agora você vem aqui. Isso. Opa. Tá, tem gente aqui. Mataram o cientista. O mapa mundi. Cara, eles invadiram aqui e mataram todos os cientistas. Eu nem sei o que eu lancei, mas eu lancei alguma coisa. Nossa, eu lancei aquele foguete gigante. Será que eles estavam aqui para impedir o lançamento?